Maria Oliver. Moltíssimes gràcies. Bé, el temps és or, per tant, anirem una mica per feina. Els de la CUP som una mica observadors i en tot cas ens agrada escoltar i hem de dir que hi ha coses que no entenem. I no pas perquè siguem novells, que també, no? que és el nostre primer estat de la ciutat, sinó perquè observem grans contradiccions entre allò que se'ns intenta vendre i allò que s'està realitzant. Per exemple, algunes reflexions a moda d'introducció. Com és possible que una ciutat que forma part de la xarxa de ciutats per la pau, de les ciutats defensores dels drets humans, busqui captar subvencions pel clúster del motor, un lobby poderosíssim, integrat per empreses com Siemens, com Idiada, com Ficosa, totes elles relacionades tant en el disseny com com la fabricació d'armament i de material bèl·lic. O amb Gestam, que va ser denunciada a l'Argentina eh, per organismes de drets humans, com per exemple les Madres de la Plaza de Mayo o Pérez Esquivel, no? per tracte inhumà i vexatori respecte dels seus treballadors. Una altra pregunta que posem damunt de la taula. Com es pot acollir i participar de l'Assemblea General de Ciutats pel Clima mentre el seu govern col·labora estretament amb la indústria del motor? una de les principals causants del canvi climàtic. Com s'entén? Com és possible que una ciutat que es defineix com a Vila Groga es trobi entre els 50 municipis amb més segregació escolar i governada per un equip que reconeix no fer diferències entre escola pública i escola privada concertada? Per últim, com casa formar part de la xarxa de ciutats acollidores, mentre algunes de les persones que arriben no, en cerca de refugi, lògicament fugint també de la gana, de la misèria i de la injustícia, es troben sense drets, sense sostre, sense papers i remenant contenidors a casa, neva, a casa nostra. Això ens recorda molt, molt eh, aquella Barcelona del Fòrum 2004 i evidentment he de parafrasejar el grandíssim antropòleg Manuel Delgado quan deia que Barcelona no és un model, és una estafa. Una mica semblant ens passa també aquí a Granollers. És a dir, entenem que hi ha un cert matís de ciutat aparador, en definitiva preocupada per un excés de maquillatge i per un excés de quedar bé en aquesta projecció exterior. Però anem a pams. Eh, parlem de medi ambient. Aquest és el primer punt que posarem damunt de la taula. Tema residus. Tema residus, parlem d'una irresària xifra, que ja ho ha comentat el, el company, del 30% de residus, eh, residus recollits, malgrat que, evidentment, com va apuntar el regidor de Medi Ambient, Albert Camps, el 90% dels residus són reciclables. Avui en dia ja sabrem, ja saben vostès, que Mata de Pere fins i tot està ja al voltant del 91%. Quines són les causes? Diverses. En primer lloc, fixar una taxa igual per tothom, independentment de si eh, tens ingressos majors o menors, o sobretot dels residus generats. En segon lloc, entenem que una de les causes és entendre que la gestió de les escombraries com un negoci diguéssim, lucratiu i, per tant, cedir aquest servei bàsic a mans privades d'una empresa, una empresa infame, en primer lloc, que era Urbaces, a més director detingut pel tema del 3%, eh, mm, empresa implicada a l'operació púnica, propietat de CS, que ja sabeu, eh, propietari del qual és el gran Florentino Pérez. Però ja no tenim Urbàcer, ara tenim un procés llarg i recargolat que lògicament ha caigut en mans d'un concurs anomenat una empresa anomenada Thaler, que precisament pertany al grup CLECE i que lògicament entra dins de l'entramat també de CS, e. per tant el nostre servei d'escombraries continua a mans de Florentino Pérez. I a sobre, com alguns grups municipals han comentat, la ciutat continua estant bruta, eh? sobretot a l'àrea més perifèrica. Solucions n'hi ha i tant. Gestió directa del servei d'escombraries de residus i punt. Aplicar el porta a porta. A 130 municipis de Catalunya s'està aplicant. A Europa, a Alemanya, per exemple, des dels anys 80. A grans ciutats molt més grans que Granollers, Turí i Milà, s'està fent amb un èxit extraordinari. Més solucions, tarifació, tarifació social per generació, tant en brutes, tant pagues. Parlem de la contaminació de l'aire. Els índexs de contaminació granollers són alarmats, com bé s'ha dit. Eh, això, està, sí, eh, això està un dels objectius com a Granollers sent capdavantera de les ciutats netes. Tenim uns índexs elevadíssims per sobre no, de, de partícules PM10, de diòxid de nitrogen, per sobre, lògicament, del que encomana la directiva europea. Què contamina principalment, i això ho sap tothom, el motor i la indústria? Paradoxa infinita, potenciar el món del motor quan paral·lelament s'està buscant la manera de minvar aquest maleït canvi climàtic i aquest, aquesta maleïda contaminació a Granollers. Solucions, també n'hi han. Pla local contra el canvi climàtic. A veure si comencem a treballar-ho fermament. Reduir trànsit per la Ronda Sud. Peatge gratuït, C33 a P7 pel seu tràfic, pel seu trànsit per Granollers. Elaborar plans d'acció sobre tema inundacions, protegint boscos, evitem, habilitem més zones arbrades i sobretot em sembla que és eh, no? quelcom diguéssim que, que pertoca de lògica aplastant, si volem ser coherents, aturar eh, definitivament el projecte director del circuit de Catalunya. I seguim. Parlem de participació, parlem d'ètica i parlem de transparència. És obvi, per tant no continuarem eh, refermant aquesta idea perquè crec que és un fet constatable. La CUP i el govern no entenem com a participació amb un mateix concepte. És a dir, mentre que el PSC entén la participació pel PSC el verb participar és un verb que es conjuga en forma no? d'intercanvi d'informació, i és així com ho practica, per a nosaltres la participació és un verb que es conjuga en clau de presa de decisions, d'empoderament, de dialèctica i, en definitiva, d'enriquiment mutu. Per tant, què veiem en aquest sentit? quan parlem de participació, un accés absolut de paternalisme, de control i de dirigisme. I un exemple d'això ho trobem a les comissions informatives, com són un pur tràmit burocràtic la majoria hermètiques perquè queda més una informació dins d'aquelles quatre parets i a més a més altament burocratitzades. Hem reclamat veritables polítiques participatives en temes com pressupostos, pla local contra el canvi climàtic, civisme, pla de xoc i res de res. Por i més por, suposo, por a perdre el control. I si parlem de política, hem de parlar indefugiblement de compromís ètic. Motiu pel qual ens sembla un escàndol, segurament vergonyant, alguns dels salaris que hi ha dins no? de, del mateix consintori, el, el salari de l'alcalde, el salari dels regidors, és vergonyant, i ja ho hem manifestat públicament, tots els privilegis als quals els 25 regidors i, i, i regidores estem sotmesos, carnets, entrades, etc etc. em sembla del tot vergonyant, denunciable, i sobretot ja ho hem manifestat, des de, de fet des de la primera vegada, aquestes assignacions que em sembla que estan absolutament sobredimensionades que rebem els grups municipals. Proposta que la CUP ha posat damunt de la taula, reduint-nos tots plegats un 33%. D'això què? Ho tindrem en compte en aquest codi ètic, no? diguéssim, per als nou càrrecs electes, senyor alcalde, que ha comentat abans. I parlem d'educació, tema apassionat. Granollers, efectivament, des de l'any 2008, per tant, calculin quants anys, porta, diguéssim, la trista eh, petjada de formar part del rànquing de ciutats de Catalunya on tenim més segregació escolar. Exemple, la distribució de l'alumnat immigrant a les aules de la, de la nostra ciutat. Fa quatre dies va sortir que la mitjana d'alumnat estranger immigrant a la nostra ciutat ronda d'un 15%. D'acord. Com pot ser que ens trobem a dins de les escoles públiques, algunes escoles públiques de Granollers, que tinguin més del 50% algunes i més del 40% d'altres de mm, nens o nenes que són immigrades? S'ha encarregat un informe en Xavier Bonal. Jo crec que no podria ser millor persona per fer un encàrrec d'aquest tipus que ens faci una anàlisi, una bona diagnosi de com està la segregació escolar a Granollers. Felicitats i grandíssima notícia. Però no pot esdevenir paper mullat i aquest és un risc dels estudis, ja ho sabem, si no s'acompanya de mesures valentes i agosarades que potencin lògicament la pública i que s'encaminin a erradicar d'una vegada per totes, perquè des del 2008 estem alertats, la gatització que vivim a la, a la nostra ciutat. Hi han solucions, d'algunes ja es podrien haver començat a desenvolupar, perquè de fet Granollers no viu exempt d'altres experiències que passen pel món català. Per tant, ens hem plantejat la zonificació, ens hem plantejat modificar criteris de matriculació, per exemple, eh, hem de defensar la pública sense subterfugis. Vol dir que mai pots defensar la pública potenciant la privada, com és el conveni amb la Universitat de Vic. I a més a més perquè volem afirmar que volem afavorir, la... no podem dir que volem, af... o volem defensar la pública dient que volem treballar tant per la pública o la privada, perquè efectivament la pública i la privada no parteixen del mateix, eh, del mateix bagatge i de les mateixes condicions d'igualtat probablement ens haurem de plantejar tard o d'hora i segurament en Xavier Bonal en això ens apuntarà. Hem de trencar amb el principi tan conservador i tan neoliberal que implica la llibertat d'elecció de centre. És sabut i és demostrat, i això ho sabem les persones que hem llegit alguna coseta sobre sociologia de l'educació, que l'alumnat amb risc d'exclusió, eh, l'alumnat amb risc educatiu, té molt millor rendiment, obté millors resultats en aquelles escoles més heterogènies on hi ha alumnat d'extracció econòmica més afavorida. Per tant, lògicament, trencar aquesta segregació és una manera de buscar no, com reforçar aquest col·lectiu de persones persones, de jovent, que està en situació de risc social. En definitiva, disseny de polítiques educatives per combatre, per trencar aquests guetos que, malauradament, seguim vivint a Granollers. Seguim parlant de drets socials i parlem de convivència. Parlar de drets i de convivència implica parlar de mesures necessàries, que fins i tot ha afirmat, i en això estem d'acord, senyor alcalde, són del tot insuficient. Ja ho vam dir en el seu dia, el pla de xoc del 2016 ens va resultar insuficient, caràcter paliatiu, sense estudi d'eficàcia i amb desigualtat de gènere. N'hi han solucions? També, apuntem algunes. Acompanyar el pla de xoc, i ho vam dir en el seu moment, d'un pla d'inclusió social que incorpori plans de formació, una borsa de treball, per exemple, gestionada directament per l'Ajuntament, i mecanismes que potencin, com també s'ha fet referència des de no, des d'alcaldia, a economia social i solidària una fiscalitat més justa i progressiva que es veurà a veure com es concreta dins de les ordenances, un pla de convivència en comptes de modificacions d'ordenances de civisme. Quan a la llei d'habitatge, el tema de la llei 24-2015, bé, bon seguiment, bon treball també de la PA i bon acompanyament, sí senyor. Però en tot cas que caldria major decisió, major incisió, si voleu, per exigir abans aquesta sessió obligatòria i pal·liar progressivament no? la necessitat d'aquesta emergència habitacional. I si parlem de treball, no voldré repetir-me perquè lògicament estem d'acord, xifra repetida, 4.272. Augment de l'atur i de les persones que no cobren cap subsidi, cert. Creixement de la precarietat i justament en aquells sectors, en aquells vectors on l'Ajuntament està posant més èmfasi, que és en turisme i en serveis. I a més a més, que és una xifra que crec que és important, el 90% dels contractes han estat temporals, eh, augmenten no? les ofertes a, a temps parcial, en pràctiques o autònoms. I no ens hem d'oblidar que quan parlem de precarietat estem parlant en clau de dona. És a dir, no només som les que ens veiem abocades no? a acceptar feines de menys hores, sinó que també ho fem en, en, en condicions de cronificació d'atur menció a banda, i ho he de dir perquè si no rebento, mereix el treball de cures absolutament invisibilitzat i gratuït que estem fent cada dia, a cada moment, les dones a cada casa en les quals habitem. I que, per tant, això, aquest treball invisibilitzat i gratuït, és el que, de, de fet, sustenta aquest engranatge d'aquest sistema capitalista i patriarcal. Les polítiques municipals per activar l'ocupació laboral, per tant, són a jutjar pels números que tenim damunt de la taula, del tot insuficients. Solucions, algunes també n'hem posat damunt de la taula. Incorporar clàusules socials, ètiques i ambientals en els plecs de contractacions. Progressiva municipalitzacions dels serveis bàsics. Ho tornarem a repetir tantes vegades com sigui necessari. Estudiar la possibilitat d'internalitzar aquells serveis que en són necessaris bàsics per a la població. Actitud proactiva, també ho hem comentat i ho tornem a dir, del govern en els conflictes laborals, com per exemple què va succeir respecte al tema de la neteja, que es produeixen a casa nostra. No ens podem desentendre i s'ha de prendre partit responsablement per exigir sempre unes bones condicions de les persones que treballen per l'Ajuntament o a través d'altres empreses que indirectament treballen per l'Ajuntament. Quan a plans de contractació, quin acompanyament, quin suport es dona a les persones que treballen durant sis mesos en el pla de xoc? Se les acompanya? Per a quantes d'aquestes persones del pla de xoc, aquestes 400 i escaig, 441, és un canal que faciliti la posterior inserció laboral? Quantes d'elles les hem arrencat de la cronificació que suposa l'atur? Parlem de gènere. Ens hem posicionat al respecte diverses vegades i ho tornem a repetir cal avaluar l'impacte de gènere de totes les polítiques municipals per erradicar paulatinament els macromasclismes, que es veuen molt, i sobretot els micromasclismes, que no es veuen, però hi són. Cal una mirada global, no parcel·lada, no fragmentada, no un pedaç, mirada global. Això és el que per nosaltres és la transversalitat, més enllà de dipositar 18.000 euros en un estudi com es va fer del qual els resultats són perfectament previsibles. Posem exemple quan parlem d'aquesta mirada general. Pla de xoc. Cap avaluació d'impacte de gènere. Quins efectes? Pregunto si s'ha preguntat, o sigui, si s'ha si estudiat. Quins efectes té la injecció d'un milió i mig d'euros entre els homes i les dones? Contribueix a reduir així la desigualtat de gènere o la incrementa? S'ha estudiat? En el PAM, la qüestió de gènere és tractada com un assumpte menor, com un assumpte part, fragmentat. Per tant, no es contempla com una qüestió transversal. Pla d'igualtat 2012-2015, caducat i al calaix. Com es pot concedir llicències? Per la festa major, per exemple, i això ho havíem de dir, per a Frankfurt, que estan aquí al carrer Major, que llueixen impunament publicitat sexista? L'Ajuntament se'n deslliura d'aquesta responsabilitat? O cartells recents, per exemple, que si no, no sé si els heu vist, d'un tal Bananes de Luxe, que és una discoteca, que ostenta amb una noia, evidentment, pràcticament ensenyant totes les, no, totes les tetes, que mostren imatges absolutament denigrant de les dones i que ens conviden a una nit de xap i xap. Què s'ha fet al respecte? Hi haurà impunitat? I molt més greu, i això sí que és veritat, i ho he de dir, que és del Partit Judicial de Granollers, per tant no és responsabilitat de l'Ajuntament de Granollers deneguen, el Partit Judicial de Granollers denega gairebé el 80% d'ordres d'allunyament de les sol·licitades per les dones. Gairebé el 80%. No és responsabilitat nostra. Jo em pregunto, l'Ajuntament ja ha fet alguna cosa al respecte? N'ha demanat explicacions? Els jutjats de Granollers no ens corresponen, però el CIRT sí. Qui gestiona el CIRT? Nosaltres. Com està? Col·lapsat. La desprotecció judicial, per una banda, sumada al col·lapse del CIRT, deixa desemparades a víctimes de la violència de gènere. I a més a més, per a qui és imprescindible quan les dones pateixen aquest tipus de discriminació i de violència i s'atreveixen a anar-ho a denunciar, és una vergonya magnànima que es trobin que evidentment han d'esperar un mes o dos per poder ser ateses. Qui s'encarrega del final d'aquestes dones? Perquè probablement no tornaran. Qui se n'en responsabilitza d'això? Reclamar, per tant, que s'ampli la plantilla del CIRT és absolutament obligatori. I sobretot també un veritable compromís pel part del govern en la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones amb aquesta mirada transversal i amb la perspectiva que implica revisar totes les polítiques que passen pel consistori. I vaig acabant. Parlem de drets nacionals. Permeteu-me també parafrasejar, això ens agrada als de la CUP, em sembla, el catedràtic de Sociologia i d'Urbanisme, el senyor eh, Manuel Castell, quan diu el perill avui en dia no és el conflicte, que és quelcom socialment sa i estèticament creatiu, sinó la separació entre allò que és local i allò que és global. I, per tant, la possibilitat de construir instruments globals desconnectats de les societats locals construint un país, construïm Granollers i viceversa. En una dialèctica constant entre allò local i allò nacional, com a realitats que s'imbrinquen i que es construeixen plegades. Per tant, defensar també des del consistori una república catalana implica no, no, no ho perdin de vista, defensar la ciutat de Granollers. Mireu, algunes dades. Més de 17.000 granollerins van votar, van votar el 9-N totes persones partidàries, segurament de l'autodeterminació i del dret, si més no, a ser consultades, de les quals 14.600 i escaig van votar un doble sí a la independència. Més dels 10.200 vots que va obtenir la força més votada a les eleccions de l'Ajuntament de Granollers. Per tant, hi ha més persones que han votat pel dret a decidir, o en tot cas, per posar les urnes, que persones que van votar el partit que ens governa. La lectura és fàcil. Una àmplia majoria està a favor de les consultes. I què fa el govern de Granollers davant d'això? Perquè és una realitat constatable, no és política de ficció. Què fa el seu alcalde, alcalde al capdavant? Res o gairebé res. Ni tan sols recolzar, recolzar la moció que van presentar conjuntament tres partits els que estem aquí al consistori, recolzats per Sumater, Òmnium i la l'ANC. Això sí, maquillatge, política de maquillatge, cada bé, un ban, 11 de setembre, fabulós, fantàstic. El senyor alcalde està a favor d'un referèndum, amb una pregunta clara, feta amb seguretat jurídica, des del respecte a totes les posicions i amb plenes garanties democràtiques. Molt bé, senyor alcalde. Comenci per exigir als seus socis del PSC i del PSOE respecte de la voluntat de la gent de la nostra ciutat. Animi'ls, perquè en el fons això és el que nosaltres volem. Ara bé, recordi que les lleis espanyoles heretades de la dictadura franquista neguen el dret a la, a la, a la decisió de catalans i de catalanes. I per això haurem de tirar pel dret, perquè quan una llei és injusta, allò correcte és desobeir-la, que diria Gandhi. I em sembla que no ho podríem negar mai. I per tant, no ens queda cap altra sortida per aquest referèndum que de veritat és el que ens agermana que la via de la unilateralitat, convocar un referèndum vinculant sobre la independència i que cadascú s'expressi i que voti el que vulgui. Posi'ns les urnes i nosaltres votarem allò que vulguem. I no pas, eh, perdoneu, eh, i en aquest camí, en aquest camí de la votació, en aquest camí volem que Granollers sigui motor en aquest cas sí que volem que sigui motor. I en tot cas no volem que hi hagi pals a les rodes o al pneumàtic, com dirien alguns altres. En definitiva, i això ja anem tancant, no més paraules de cara a la galeria, no més política d'aparador. Com deia el lema del seu partit, i en el qual hi estem 100% d'acord, senyor Mayo, fets, no paraules. Moltes gràcies.